मारे बात यहीं खत्म नहीं होगी तो ये ले अब खत्म हो गई क्या बे क्या चल जा पिक्चर खत्म हो गई चल निकल निकल तो- होशियारी से रह यादव तेरे को उड़ाना चाहता है ए, गफूर टेलर के पास जा हट रही है तो सिलाई मार के आ जा अपने जिगरी को कोई छूके तो दिखाए हाँ। काट डालेंगे हम्म। इलाका अपन का कानून अपन का काट डालेगा एंट्री को मारे ए, आपन डाव है मारी ये फुलझड़ी चाहिए या एटम बम डिसाइड कर भेजा फटने लगा है हम्म। मारी को बारूद पसंद है <gasps> दोनों मिलकर धमाके करेंगे चुप ना मारी मारी मारना अपन दोस्ती के नाम पर धब्बा निकला ए, अरे छोड़ना रात गई बात गई एक ही बात को बर्तन की तरह मांझ रेला है अरे रो भाई को रहा है तेरे पे सेट नहीं होता है भाभी क्या सोचेगी हम्म असली औकात पे आ गया अब दुश्मनी करने का मसा आएगा हम्म। <laughs> दम नहीं है खोखला हो गया तू तेरी आंखों में डर दिख रहा है इतने बरस हाँ। अब तक बॉयफ्रेंड से खर्चा करवाने वाली गर्लफ्रेंड को देखा होगा लेकिन उस पर मुसीबत आने पर मुझ जैसी किसी गुस्सेल टपोरी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा होगा if I see you you go असली औकात पे आ गया अब दुश्मनी करने का मजा आएगा हम्म। <laughs> दम नहीं है खोखला हो गया तू तेरी आंखों में डर दिख रहा है तूने प्रिंसिपल को कंप्लेन कैसे किया मम्मी की बात भूल गए क्या अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने I am a very very bad man if you are bad इलाका अपन का कानून अपन का काट डालेगा yeah. वो दगाबाज लड़की किधर है उसको तो मजा आ रहा होगा अपन को ऐसे देख के ओए ओए मैडम मानना पड़ेगा टॉप क्लास की एक्टर हो <laughs> मीठी मीठी बातों से अपन को बर्बाद कर दिया